बिसमीम् अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग आज हम जो डिश तैयार करेंगे वो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार है ये हमारे पेशावर की बहुत ज़्यादा पसंद कर की जाने वाली डिश है वहाँ के लोग इसको बेानतहा शौक़ से खाते हैं आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन आपको भी पसंद आएगी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी 10 से 12 मैंने छोटी इलायची 8 से 10 मैंने बड़ी इलायची तीन टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए और दो बड़े टेबल स्पून मैंने स्या ज़ीरे के लिए इसको हम सब बारीक पीस लेंगे थ्री फोर्थ कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ के जी मटन और हाफ़ के जी मैंने चावल लिए हैं उसके हिसाब से बना रही हूँ टू मीडियम साइज़ अनियन मैंने बारीक चॉप किए हैं उसको हम फ्राई करेंगे इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़ इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई वन टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अब मैं इसमें हाफ के जी मटन ऐड कर रही हूँ आप चाहें तो चिकन का भी बना सकते हैं और बीफ का भी बना सकते हैं दोनों का बहुत अच्छा लगता है मटन हम दो से तीन मिनट खूब अच्छे से फ्राई करेंगे स्पून मैं इसमें वो मसाला डाल रही हूँ जो मैंने पीस के रखा था कुछ पीस में मसाले नहीं पड़ते हैं दो कप मैं इसमें पानी ऐड करूंगी इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं और जायका इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते ट्रस्ट भी आप इसको बना के देखें आपको बहुत पसंद आएगा अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हम 30 टू 35 मिनट्स के लिए कवर करके गलने के लिए लगा देंगे सॉल्ट आप इतना ऐड करें जितना आपका चावल के हिसाब से अब हम इसको कवर करके 30 टू 35 मिनट्स के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे देखें अब हम चेक करते हैं गोश्त हमारा हो गया गोश्त हमारा ऑलमोस्ट हो गया है अब इस स्टेज पर मैं आधी से ज़्यादा यखनी जो है बाहर निकाल लूंगी वो हम जब चावल की तह लगाएंगे तो ऊपर से लगाएंगे इसको मैं छान लूंगी ताकि इसमें जो भी प्याज है या जो कुछ है इसको यखनी स्मूद हो जाए वरना वो चावल के अंदर ना प्याज के वो जो पीस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते इसको हम अच्छे से छान लेंगे बस इतनी यखनी काफ़ी है एक टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ इसका जायका बहुत अच्छा लगता है थोड़ी सी मैंने गाजर डाली है जो जूलियन कट करके रखी थी और मैंने किशमिश ऐड करी है मैंने ब्लैक किशमिश यूज़ करी है आप दूसरी भी कर सकते हैं अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ उसमें इसको हम अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बचा हुआ मसाला मैं थोड़ा सा इस पर डाल रही हूँ ताकि इसका फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब ये दम पे चावल आते हैं ना तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है ये यखनी मैंने छान ली थी वो मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ आराम से ऐसे फैला देंगे ताकि जो है और हम थोड़ी सी गाजर और किशमिश ऊपर से लगा देंगे इसको तह पे ताकि ऊपर जो हम डेकोरेट करेंगे गार्निश करेंगे वो थोड़ी गल जाएगी इसको हमने पाँच मिनट के लिए ढका था ताकि थोड़ी यखनी जाए अब मैं इसमें थोड़ी सी गाजरें वरना गाजर कच्ची रहती है इसको थोड़ी सी गल जाएगी इसके साथ और थोड़ी किशमिश इसमें ऐड कर रही हूँ वैसे इसमें ब्लैक किशमिश ही अच्छी लगती है आप चाहें तो दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं मुझे आसानी से मिल गई तो मैंने ये यूज़ किए अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दें देखें कितना ज़बरदस्त सा दम पे आ गया ये चावल देखें एक एक चावल अलग हो गया बेहतरीन सा चावल भी हो गए अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा रेसिपी का लिंक नीचे है अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना समझ में ना आए तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा रेसिपी देखें कितनी ज़बरदस्त सी बन गई इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान सी है और बहुत झटपट से तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है आज हम चिकन चर्सी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं जो हमारे पेशावर की ख़ास ट्रेडिशनल कढ़ाई है वहाँ के लोग मिर्च मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं तो हम इसमें भी यूज़ नहीं करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैंने दो कप बड़े भर के ऑयल लिया है ऑयल इसकी मकदार इसमें हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम चिकन अपनी डीप फ्राई करेंगे बाद में एक्सेस ऑयल हम हटा देंगे ऑयल तेज़ गरम हो जाए तो इसमें एक चम्मच टीस्पून मैंने नमक भर के डाला है इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो नमक है क्योंकि ये नमकीन कढ़ाई भी कहलाती है अब इसमें मैं हाफ़ के जी चिकन ऐड कर रही हूँ जिसको हम पाँच से सात मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे मैंने चिकन ऐड कर दिए इसको हम एक साइड से पहले फ्राई कर लें फिर इसको पलट देंगे इसका कलर चेंज करना है हमने गोल्डन ब्राउन क्योंकि जितना अच्छा कलर होगा उतनी ही जायकेदार बनेगी इसमें मसाले नहीं होते तो बस इसी तरह से ये कढ़ाई बनती है और वहाँ के लोग तो इसको दुम्बे के गोश्त में ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी की जो चिकनाई होती है ना चर्बी उसी को यूज़ करते हैं ज़्यादा तो इसलिए उसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है ये देखें चिकन का कलर चेंज होने लगा है अब मैंने इसको दूसरी साइड से कर दिया है अभी हम इसको तीन चार मिनट और फ्राई करेंगे देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है गोल्डन ब्राउन हो गया ये नमक में फ्राई किया है तो इसका सारा जो नमक का टेस्ट है ना वो अंदर चला जाएगा जज्ब हो जाएगा अब मैंने एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पानी लिया है वो ऐड कर रही हूँ मैंने अदरक लहसन को क्रश कर लिया था और उसका पानी निकाल लिया है थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसे अब इसमें मैं चार बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ इसकी जो ग्रेवी होगी सिर्फ टमाटर की होगी इसमें मसाले इतने होते नहीं हैं इसको हम पाँच से सात मिनट के लिए कवर कर देंगे अब देखिए हम चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए तो इसकी स्किन अलग कर देंगे क्योंकि स्किन होगी ना तो इस ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती है ये देखें स्किन कितनी कैसे अलग होने लगी है हम सारी स्किन अलग करे दे रही हूँ मैं इस तरह पूरी स्किन अलग हो जाएगी आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके देखें सारी स्किन उतर गई है आराम से सब अलग हो गई अब हम टमाटर चेक कर लेंगे इसको बीच से तोड़ देंगे ताकि और अच्छे से गल जाइए इसको अभी मैं चार से पाँच मिनट के लिए और रखूँगी कवर करके क्योंकि अभी टमाटर में काफ़ी कसर है अब चेक करते हैं हम देखें टमाटर कितना सॉफ्ट हो गया मैंने थ्री टू फाइव मिनट्स के लिए और रख दिया था ये अब हम इसको मैश कर लेंगे थोड़ा टमाटर जो रह गए हैं इसके इसको अच्छे से हम भूनेंगे पेशावर कोयटा इस साइड के लोग जो है मिर्च मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं उनका जो है खास नमक और काली मिर्च बस ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर रही हूँ half teaspoon black pepper बस दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका ब्लैक पेपर नमक और काली मिर्च दो चीज़ों में ये कढ़ाई बनी है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैंने बताई है इसको इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा देखें कितना अच्छे से टमाटर की ग्रेवी बन गई है और हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं एक्सेस बस इस सिर्फ इसको दो चीज़ों से बनाइए और खाने में बड़ी ज़ायकेदार होती है ये अब बस हम लास्ट में इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे ये भी समझ लें गार्निशिंग के लिए है वरना इसमें कोई भी वो नहीं ऐड होते मसाले मिल हमारी डिश तैयार हो गई है देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई है बहुत आसान सी रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी देखें कितनी ज़बरदस्त सी जायकेदार इसको नान के साथ सर्व करें पराठे के साथ खाएं जिससे आपका दिल करे खाएं कलर देखें आप कितना खूबसूरत सा कलर आया है मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़ पहले चेक करो बिसमीम् अल्लाम कैसे हैं आप सब लोग आज हम चिकन चाउमीन बना रहे हैं जो कि बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश होती है तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं मैंने चिकन ली है ये 100 ग्राम के करीब है 100-150 ग्राम के करीब है ये और इसको जूलियन कट में काट लिया है अब हम इसमें half teaspoon white pepper add करते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट तकरीबन वन टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें मिक्स करें एक हम एग वाइट लेंगे योग अलग कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थ्री टू फाइव मिनट्स के लिए इसको साइड पे रख देंगे मिक्स करके ताकि जितनी मैरिनेशन इसके अंदर की है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए देखें अच्छे से मिक्स हो गए कोई कॉर्नफ्लोर के लम्स नहीं है इसमें अब हम ऑयल लेंगे एक पैन में और अच्छे से गरम कर लेंगे मैं इसको शेलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं तेज़ गरम ऑयल हो जाए फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं देखें सब अलग अलग हो गई है चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे बस इसमें ज़्यादा कलर नहीं देंगे गोल्डन ब्राउन जैसा कलर होता है ना इस टाइप का नहीं देंगे बस लाइट कलर हो इसका ये देखिए सब अलग हो गई है चिकन सारी इतने बेहतरीन से सारे स्ट्रिप्स अलग हो गए हैं इसके देखिए चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैंने वन टेबल स्पून ऑयल और ऐड किया है और इसमें एट टू टेन क्लोव्स थी जो मैंने इसको चॉप कर लिए हैं बारीक और हल्का सा सौते करेंगे आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे देखें कैरेट मैंने जूलियन कट में ली है वो ऐड कर रही हूँ उसमें थोड़ी अनियन जितने भी जो भी वेजिटेबल्स आप डाल रहे हैं ना सारे एक ही कट में हों हल्का सा इसको फ्राई करेंगे कैबेज कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे half teaspoon black pepper add कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं आप चाहें तो इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं पानी ऐड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है सब्जियों को अब इसमें one and half tablespoon मैं केचप डाल रही हूँ tomato ketchup oyster sauce one teaspoon Thai red chilli sauce one teaspoon add कर रही हूँ one teaspoon chicken powder add किया है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लें वन कप मैंने नूडल्स बॉईल करके रखी थी अब उसको ऐड कर रही हूँ और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारे जितने भी सब्ज़ियाँ हैं और इसके जितने भी सॉसेस डाले गए सब नूडल्स में ऐड मिक्स हो जाए आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरी रेसिपी को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा one tablespoon soya sauce add कर रही हूँ half teaspoon brown sugar add कर रही हूँ इसमें और अब हम ये चिकन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है बस ये अच्छे से मिक्स कर लें इसको तकरीबन एक एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे बस चाउमीन रेडी है हमारी ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी चाउमीन बन गई जो कि हमारे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी इसको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी please like and subscribe my channel और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें बिसमीम अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शनवारी कढ़ाई जो कि बहुत आसान है बनाने में और बहुत मज़े की बनती है मैंने थ्री फोर्थ कप ऑयल लिया है इसको हम तेज़ गरम कर लेंगे फ्लेम मैंने मीडियम को हाई रखी है हाफ के जी चिकन ऐड कर रही हूँ उसमें इसको हम three to five minute fry करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर में जो मैं बोल के बना रही हूँ आप इसमें जो भी गलती हो गई हो जो भी बात आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में और इसको इग्नोर करिएगा जो भी गलती हो गई हो इसको हम चेंज इसका एक साइड से हो गई है इसको हम इसका जो पानी ना निकले चिकन का जितना भी जूस है ना वो अंदर सील हो जाता है स्लो में अगर आप करेंगे तो पानी छोड़ देगा और वो चिकन जो है ना सॉफ्ट नहीं रहेगी फिर बड़े बड़े पीस में काट लिए थे इसको हम 15 टू 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसके टमाटर जो है गल जाए और स्किन छोड़ देंगे देखिए कितने अच्छे से गलने लगे हैं अलग हो रही है इसकी और ये जो स्किन अलग हो रही है ये हम निकाल देंगे बाहर अभी भी थोड़ी इसमें कसर है करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा देखिए कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है बेहतरीन सा कलर आ गया है अब हम इसको गार्निश करेंगे खुशबू आ रही है माशाल्लाह से आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ अदरक डाल रही हूँ डिश आउट करेंगे मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बिसमीम अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे बेानतहा प्यार और अपनापन दिया है मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसको दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से नाश्ते में खाते हैं ये आज हम बनाएंगे राजमा इसको चावल के साथ भी खाया जाता है मैंने दो कप राजमा दिया था इसको रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं लाल लोबिया भी कहते हैं इसको मैंने सात से आठ घंटे के लिए भिगो दिया था अब मैं इसको दो कप पानी डाल के चढ़ा रही हूँ इसको हम बहुत अच्छे से गला लेंगे इसको बॉयल राइस के साथ भी खाइए बहुत मज़े का लगता है ये अब मैं इसमें एक चम्मच टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ एक बे लीफ का टुकड़ा दो दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ और इसको हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे आप चाहे तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं मैंने इसको अच्छा खासा भिगो दिया था तो इसलिए मैं पतीली में गला ली हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे अभी बॉईल नहीं आया इसके अंदर आप मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का राजमा है ये अब हम चेक कर लेते हैं 20 मिनट हो गए देखें कितना ज़बरदस्त सा गल गया बस हमें इसी तरह का गला हुआ चाहिए ज़रा सा भी सख्त होता है ना मज़े का नहीं लगता फिर वो मैं दो टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ एक टीस्पून ज़ीरा थोड़ा सा ज़ीरा को हम पका लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने रफली चॉप की है इसको हम हल्के सौते करेंगे क्योंकि इसको हम इसका हम पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर रहे हैं एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ ये जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना इसको हम ग्राइंड करेंगे इसी की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी फिर दो बड़े साइज़ के टमाटर थे रफली चॉप कर लिए थे मैंने इसको हम हल्का सब फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए बस ज़्यादा पकाना नहीं है हमें इसको करके हम इसकी प्योरी बनाएंगे भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके अब इसको हम साइड में करके ब्लेंड कर लेंगे अब मैंने दो टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड किया इसमें ये हमने प्योरी बनाई थी ये मैं अब इसको इसमें ऐड कर रही हूँ इसको हम अच्छे से भूनेंगे अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे क्योंकि टेस्ट जो है इसी से आएगा स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है डेढ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है one and half tablespoon one teaspoon मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है आप चलाते जाएं कंटिन्यूसली नहीं तो ये नीचे से लग जाता है नमक मैंने एक टीस्पून लिया है नमक थोड़ा कम लिया है क्योंकि हम नमक उसमें डाल चुके हैं ऑलरेडी उबालते में थोड़ा उसमें भी आ चुका है टेस्ट वरना फिर नमक तेज़ हो जाएगा आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपीज़ दी हुई है इसकी मैंने थोड़ी सी अदरक जो है क्रश कर ली है वो ऐड की है एक टीस्पून कसूरी मेथी अब देखें ऑयल ऊपर आने लगा है से भूनेंगे तकरीबन सात से आठ मिनट इसको हम भूनेंगे देखें ऑयल ऊपर आ गया अब हम इसमें ये राजमा ऐड कर देंगे रेड लोबिया जो है इसको हम 10 से 15 मिनट बाद पे दम पे लगाएंगे ताकि इसका सारा टेस्ट जो है इसके अंदर चला जाए सा पानी ऐड कर देंगे इसको जो है हम सेवन टू एट मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा मैं ये एंड में इसमें मैं जो हूँ एक टेबल स्पून भर के टोमेटो प्यूरी मिक्स कर रही हूँ ये मैंने टिन वाली ली है इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है गरम मसाला वन टीस्पून थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसको फिर हम दम पे लगा देंगे एक टीस्पून भर के मैं चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ उसमें अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बॉयल राइस के साथ खाइएगा लोग पराठे से भी खाते हैं इसको बहुत शौक से अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे देखिए कितनी ज़बरदस्त है हमारा ये लोबिया तैयार है रेड किडनी बीन्स इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो चीज़ आपको समझ में ना आए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी दी हुई है इसको आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़